QQ 音乐平台一度崩溃，短短几分钟销量突破百万，而且一路攀升。二零二零年六月十二日凌晨零点，熟悉的场面再次出现：周杰伦新歌《m o j i t t o 上线，还是 QQ 音乐崩溃，还是朋友圈刷屏，粉丝像商量好一样，涌现在各大平台为周杰伦打 call。截至十二日十八点前。 mojito 在 QQ 音乐、酷我音乐、酷狗音乐等腾讯音乐集团三大平台的总销量超过三百三十三万张，按每张三元计算，预计收入超过一千万元。谁说付费音乐没有黄金时代？一个长得不算很帅的男人，一个不怎么设立人设的偶像，一个一年才出一首歌的歌手。 二十年前，携带自己的第一张专辑《J》横空出世，撼动整个华语音乐圈。二十年后，为什么他还是歌坛流量收割王？时光拨回到上个世纪，父母一辈沉浸在邓丽君的甜美中，年轻人买滚石唱片听王杰的一场游戏一场梦，少女们为电视机里的四大天王着迷不已。 当属于八千零九十后的二十一世纪到来时，周杰伦出现了，华语乐坛迎来新的曲风、新的创作、新的力量，吐字不清，曲风中西结合，节奏既不是 R and B，也不是 Hip Hop，人们第一次知道，原来歌还可以这么唱，老中青三代通吃，经典歌曲随手一抓一大把。 几乎所有路人都能哼两句周杰伦的歌。自那之后，每一年都有新的歌手带着新的音乐走出来，但是周董还是站在那里，人们还是喜欢听他的歌。在六月三日网络上公布的一份华语主流歌手日收听人数实时排行榜上，周杰伦雄霸榜首。虽然歌曲是 VIP 才能收听，但收听人数达到千万级别。 下面第二三四名加起来不及他一人的人数多。在周杰伦发布新歌的前三天，孙燕姿开启出道二十年线上直播。直播中，一首《天黑黑》愣是把粉丝唱哭。网友顾西城说：“我还是小孩的时候，那些人是年轻人，我在听他们的歌。现在二十了，还是觉得他们的歌好听。”在网易云音乐，曾有这样一个评论。 获得了十二点五万个赞。明明新生代大批在诞生，歌迷们还是习惯抓着人到中年的老歌手们的衣角不放。技术在进步，文明在进步，华语乐坛的大趋势一定是在不断进步、不断上升的，但也是存在断层的。有几方面原因：二十一世纪第二个十年之初。 互联网大潮激进杀死了传统唱片业这一上世纪音乐产业的主体。据业内数据，二零一一年音乐产业版权收益为三百多亿元，音乐公司与音乐人收益不足其中百分之二。著名音乐人宋柯断言，唱片将死。失去光盘或磁带作为载体的数字音乐，让传统变得廉价。华语乐坛不缺乏想要做出好作品的音乐人。 但无奈，只能眼睁睁看着大家在网络上寻找并下载免费数字音乐。再加上中国统一规范、竞争有序的现代音乐文化产业市场体系一直没有建立，国内音乐市场不停受国际音乐产业巨头的打压，中国音乐产业发展不容乐观。正如有些音乐界业内人士指出，曾经我们热爱的产业，如今正在经历俩眼一抹黑般的巨变。 从生产者到消费者无一例外。既然选择做音乐行业，我们相信从没有人一开始就憋足劲说我要做个奇臭无比的烂公司，肯定都是有点小情怀、小想法。前仆后继，时代既然把我们推到了当下，期待这夜晚过去后，太阳照常升起。去年七月，周杰伦、蔡徐坤的打榜事件还历历在目。 一名豆瓣网友因为周杰伦超话排名低，质疑他的粉丝数量。虽然被迫营业的粉丝奋起战斗，迅速将周杰伦超话送至排名第一，但全网都见识到了饭圈文化的奇特力量。粉丝在社交平台上为自己偶像制造声势，在人气、商业资源、氪金、吸引粉丝给明星代言产品、支付费用等方面研究自家偶像优势。 资本看重能够快速聚集流量的歌手，而不是歌手能力本身。吴晓波曾在《知道鹿晗的，请举手》一文中解释了这样的现象：过往的明星制造路径，基本上延续了演艺产品、大众媒体关注、话题营销的三部曲。可是鹿晗们则大大缩短了发酵的过程。首先是在社交媒体里实现精准粉丝的聚集。 而其渠道则是贴吧、QQ 群、微信朋友圈、微博、名人排行榜等等，在形成了相当的粉丝群体后，再反向引爆于大众媒体。早年的老牌歌手大多结婚生子，成了半隐退状态，只剩下几位还在苦苦支撑。新生代华语乐坛不缺乏好作品、好音乐人，但是娱乐导向明显。 快餐文化是这个时代他们必须面对并接受的现实。前不久，杨坤在直播间 diss 短视频配乐神曲《惊雷》，难听俗气，引发网络对于经典音乐和喊麦音乐孰是孰非的争议。二零一九年一月，郑钧在节目《今晚九点见》中吐槽中国的音乐排行榜毫无公信力，称排行榜里的歌十首有九首听不下去。 这就是屎啊！短视频和各种综艺节目的兴起，为“惊雷”们的火热提供了优秀的传播机制。群体的音乐审美达不到资深音乐人的水平，地位不同、圈层不一、文化各异，个体审美在碰撞的同时，趋向于融合到一致的层次。知乎上，关于现在中国人的音乐审美真的倒退了吗？的发问层出不穷。 为什么大家印象深刻、脱口而出的歌词不是“谁在用琵琶弹奏一曲东风破”，而是“燃烧我的卡路里”？事实上，全世界都一样，Billboard 排行榜上也有口水歌，节奏简单、歌词洗脑的歌曲让人放松。流行音乐当然都是商业的产物，这也不难理解大众所追捧的音乐风格。李宗盛说。 各位的审美决定我们这个时代音乐的面貌，但谁又能给现在时代的面貌下一个标准明确的定义呢？回到周杰伦本身，从纯流行音乐的角度，周杰伦对华语乐坛的贡献，无论是颠覆性还是影响力，都是现象级的存在。如果你试着站在此刻的时间点上，再去听一下周杰伦在二零零零年。 和2001年创作的《JAY》和范特西这两张专辑，从曲风到歌词到演唱方式，对比同期华语乐坛的其他音乐，你会明白经典为何会成为经典。一张《JAY》融合了 R&B、Hip Hop 等多种音乐元素在其中，一首《心情》获得了第二十四届十大中文金曲优秀国语歌曲金奖。 并在第二年获得第十二届台湾金曲奖最佳流行音乐演唱专辑奖和最佳制作人、最佳作曲人的提名。这份成就，不论是放眼过去还是现在，都是难以超越的成绩。周杰伦的才华不是盖的。周杰伦的新歌还会再出现，粉丝们的狂欢还会再有。这狂欢大部分是属于八千零九十后们的胜利。 但胜利的同时，却又是华语乐坛的悲哀。你喜欢周杰伦吗？对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。